dam oladigan kun ham bor ekan-ku. Men o'z ixtiroyimni tugatib qo'yishga ketyapman. Sen nima qilmoqchisan? Doimgidek qilichingni tozalaysanmi? Yo'q, unchalik bekorchi emasman. Nimasan unda? Ha, qo'ysangchi tariq. Bankin qayerda? Portda. Aytishicha yaxshigina pul ishlaydigan ish topganmish. Yo ham tomosha bo'ldi-yu. uni-buni qo'y. Aytib qo'yay, bugun tahlikali vazifamizni olmaymiz. Kelishdikmi? Mayli. Odatda ishim juda ko'p. Muhim ishlarim bor. Ahmoqona ixtirolaringni yig'ishtirsang bo'lardi sen ham. Ahamiyat berma, Salohiddin. Meni bilasan-ku. siz menga bolalar hikoya eshitishni yoqtiradi degandingizku ku to'g'ri lekin ibratli hikoyalarni deganman hoy sen kichkintoy menga qara mana bu kishi bu kichik qizaloqni yamlamay yutib yubormoqchi yoshingdan uyalsang bo'larmidi endi bir ko'chaga chiqaylikchi senlar deb boshimga nimalar tushmadi ahmoq paypoqlar ahmoqona tomosha hamma hammasi ahmoqona ahmoqona qobil yana nima baloni boshlamoqchi bu ko'chish uchun qilayotgan ixtiroyimni ham nihoyasiga yetib qoldim lekin biroz mablag'ga ehtiyojim bor ko'rasiz aniq uddalayman ko'ch uchish deyayotganmiding men u uchun oldin pul to'lamaganmidim ularmi ular boshlang'ich uchun sarflangandi bu esa aniq muvaffaqiyat yo'q lekin mustaqo nima bor va uni kimdan o'g'irlading xuddi shu savolni men sendan so'ramoqchi edim kiyiming chakka emas hazillashayotganim yo'q anisa nimani berkityapsan aytaman lekin bu obro'yimni tushiradi afsuski xo'jayinning port solig'ini to'lamabdi <laughs> صادر الصناديق mustafoni emasku bu nimalar bo'lyapti o'zi لا أعرفك Meni shirin taom tayyorlashimga hech ishonmasding-a? yo'q bu beva bechoralarniki bu meni senga o'rgatganlarimni mevasi أنا عليك Ha, to'g'ri. nima yaxshilik bo'lsa boshida salohiddin turgan bo'ladi hazillashdim jahling chiqmasin bu kutilmagan narsa bo'ldi bu xuddi e, tuya o'z egasining o'tiradigan joyini tozalashga o'xshash ya'ni meni tuyaga o'xshatyapsan undaymi e, yo'q men boshqa narsani nazarda tutgandim e, kutyapman Toriq, Anisa juda shirin non pishirar ekan. Bo'ldi, yana qayerdan yiqilding? Yo'q, yo'q, men emas, Mustafo kasal. Afsuski, bu yerda faqatgina ba'zi kasalliklarga davo topiladi. Shaharda dori qolmadi. Meni yukim bor edi. kech yetib keladigan bo'ldi portda o'zim hal qilaman mustafo toriq ketdik lekin menga va'da berganding bugun hech qanday vazifa olmaymiz deganding dam olish kuningiz qanday o'tyapti Nega tadbir olmaysan, a? Qobil va uning odamlari Musaxoning gemasini qo'lga olishdi. Qobilmi? Uni qayerdan topishimizni bilaman. Ketdik unda. U dorilar biz uchun juda muhim. Yaxshi. Rejamiz juda oddiy. Qobilni ushlab, dorilarni qaytarib olamiz. Avval ularni necha kishi ekanligini bilishimiz kerak. Portda ular 3 kishi edi. Ularni bemalol yengamiz. Yetdik. Lekin, Salohiddin, biroz sekinroq harakat qilsangiz bo'lmaydimi? Hech kim joyidan qimirlamasin. La yataharrak ahadukum. Ana xolos. orqangda yana bormi Safoni yuklari qayerda javob ber kim javob beradi bunga salohiddin anisa xushidan ketdi ular juda ko'p kasallik tarqalib boryapti agar dorilar ertagacha topilmasa kasallar qirilib ketishadi darhol port xo'jayinini topishimiz lozim yaxshi lekin oldin yaxshilab reja tuzib olishimiz kerak menga yordam qiladigan odam kerak dankin sen shu yerda qol anisaga ham qarab tur shuncha narsadan bebahra qolamanmi shoshma Bu yerda ham bo'sh o'tirmayman iltimos sen qilma shu ishni menga bort xo'jayinini chaqirib yubor kimni so'rayotganingni bilmadim ey kallavaram unga biroz pul ber nima endi esladingmi voy sizlar ey mana shu eshikdan kirib boraveringlar uni yorug' eshikli uydan topasizlar port xo'jayinini aynan o'sha yerdan topasizlar Jinoyatchi bo'lib qolishga majbur emassan. Sen uchun yaxshi bo'ladi. Nima qilib turibsan yursang-chi? Hech xavotir olma kichkintoyim. Otang senga qaraydi. Yana chiroyli bo'lasan. sir bo'lmasa qayerga ketyapsan bu yerda qolib o'lishimni kutolmayman yana shunday qilsang o'limdan ham dahshatli narsani ko'rasan xo'sh men bilan birga borasanmi yo'qmi ijromning mahallasi nima degani bilasanmi juda ko'p jinoyatchilar yashaydi degani balki lekin insonlar bizga ishonib qolishdi to'g'ri. buni bilaman lekin u yerga kirishdan oldin bir reja tuzib olsak bo'larmidi sen kelmay qo'yaver o'zim hal qilaman muammo yo'q balki yordamga ehtiyojing tushar qurollaringizni qoldiringlar bizni ichkariga olishdi o'limga ketyapman deb o'ylaganmiding toriq ha juda aqllisan toriq to'g'ri men ham shunday fikrdaman port xo'jayini senmisan balki nima kerak dorilar solingan qutilarni olibsan ularni qaytarib olib ketmoqchiman bermasam nima bo'ladi sen kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi o'zi Buni yaxshilikcha ham, yomonlikcha ham hal qilsak bo'ladi. Aksincha, biz sen bilan do'stmiz, Salohiddin. Men doimo azobni tanlayman. Darvish, aynan o'ziman. Dorilar yashirilgan ekan. Seni kasalxonaga qaytarib olib boraymi? anavi qobilmi sen ham kasalmisan agar dorilarni qaytarmasang sen ham bizga o'xshab o'lib ketasan o'lamanmi gaplashib olishimiz kerak dorilarni qayerga olib bording sen ham uncha ahmoq zo'ravon odamsan o'zi maqtaganing uchun rahmat davom ettiraver befarosa odamlarni o'lib ketish sen uchun ahamiyatsizmi mol dunyo oldida buni ahamiyati yo'q <laughs> meni gapimga kirganingda edi bu yerda bunday ahvolga tushmagan bo'lardik seni gapingga doim kirganman gapirishdan to'xtamaysan-ku shundaymi suvoriy javohiri bilan shabohni eslaysanmi yoki talonchilar bilan o'tgan hodisani-chi kechirasizlar ruxsatingiz bilan men borsam senga quloq solmayman yaxshi endi senga aslo gapirmayman bo'ldi Bas qilinglar. Sizlarni bu yerga olib kelguncha qancha qiynaldim. Ko'ryapsan-u, men shikoyat qilayotganim yo'q. Haligacha vaysayapsan. Jim bo'linglar, jim. Meni ismimni aytib baqirishingizni yoki o'lishingizni istayman. Sizlar ham mag'lubiyatning azobini totishingizni istayman. Nimani o'ylayapsan, Toriq? Maymunni. Maymun? Qayerda? Sen meni maymunga o'xshatyapsanmi? Soqchilar! Tariq, bir daqiqa. Tariq! Bu ochilish edi. Endi esa haqiqiy tomoshani ko'ramiz. Darvish qayoqqa yo'qoldi? Sen unga qarab turasan deb o'ylagandim. Menmi? Nega o'zing qaramading? Bolalar, tortishmanglar. Darveshxani, uni ochishiga bu sababchi. U port tomonga qarab ketyapti. Ortidan yetib olaman. Unga yeta olmaysan. Lekin bu yerda bekor tura olmayman. Biz ham bir narsalar qilishimiz kerak. Eh, qochib ketmasin-da. Uchamiz. hazillashyapsan-a, Toriq? Men bunga minmayman. Bu o'zini o'zi o'ldirish-ku. Bir er dunyo qotillarni ichiga kirib borish nima edi unda? U hisobga olingan tahlika edi. Bu esa o'lish degani. Buni olki. Oldin sinab ko'rganmisan? Albatta ha. Menga qara. Menga ishonasanmi, yo'qmi? Oxirida pushaymon bo'lmasam bo'ldi edi. Hayot bizga bir marta beriladi. Afsuski shunday. Tayyormisan? not. bilan ishla Tariq. Yaxshi, hech bo'lmasa kema emas ekan-ku. Bo'lishi mumkin emas. Tariq, o'ngroqqa bur, o'ngroq. Men harakat qilyapman. Menga oldin sinovdan o'tkazganman deganding-ku. Ha, Yerda! Tarix ehtiyot bo'l. Biri ketdi, ikkinchisi qoldi. yana bir sinab ko'ramiz mahkamroq ushla men o'rindiqni ipini kesaman hozir yo'q yo'q unday qilma to'g'ri fikr emas bu mana senga iste'dodni qadrlamagan oxirida xor bo'ladi nima qilyapsizlar ahmoqlar salohiddin aravaga yaqinlashaman sen tushib qolasan eshityapsanmi menmi o'zing tush men buni boshqarishim kerak bo'la qol sakra sakra Xo'p. Kim? Salohiddin yo'q endi hech qachon kechikmayman va'da beraman va'dangni unutmayman o'lmabsan-ku dori bu sandiqlar oz-ku qolgani kemada bo'lsa kerak yur shularni ham asrab qolaylik Salom, go'zalim. Sen mening davlatimsan. Ah. Ha, Salohiddin. Ketishimni tomosha qilish uchun vaqtida yetib kelibsan. Senga omad tilab qolaman. Yaxshi qol. ketishingni nihoyasi bo'ladi darvesh janoblari men uchun esa xursandchilikning boshlanishi gap yo'q senga toriq shahardagi barcha insonlarni kasal qilaman men dunyodagi eng yomon odamman <laughs> voy shaharni qutqaradigan qahramon chiqmaydimi qayerda u qahramon qara tepaga qara hech kim meni to'xtatib qololmaydi ozg'in xunuk bo'lishim mumkin lekin qahramonlik doimgi ishim sen bu shahardan olganlaringni barini qaytarasan adabini ber uni rahmat rahmat Tomosha bepul emas. Shunday ekan baxillik qilmanglar. Hoy, u qo'g'irchoq menga hech o'xshamaydi-yu. Hammamizni hayron qoldirding, Toriq. Rahmat Salohiddin, sendan buni eshitish meni xursand qiladi. Yana bir nima demoqchimisan? Aytmoqchimanki, shu desang, afsusaman. Bundan keyin senga quloq solaman. Hech qisi yo'q. Mening ixtiroyimda birinchi uchgan odam sen bo'lasan. Aytmoqchisanki, oldin hech sinab ko'rmagansan, shundaymi? Tariq, o'lib ketishimiz hech gap emasdi-ku. Yiqilib o'lsak nima bo'lardi, esing joydami?